Парк, выход. Он, наверное, близко. Рядом пожарная лестница слева. Быстрее. Там служебный телефон на крыше. Телефон находится за дверью выхода на крышу. Спасибо, Спарк. Может, он на первом этаже? Ты ищи дверь, а я их задержу. Вот, я нашел выход.